पार्क की तरफ से नहीं जाना नहीं तो सो जाएगा तू रोड की तरफ से जाना हाँ। है सिर्फ शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता धंधा बड़ा होना चाहिए हाँ, तेरी तोते आज अगर तूने पूरी चाय नहीं बेची मेरे नाक को देख के मुझसे कोई चाय ही नहीं खरीदता है मालिक अरे तू नकाब पहन कर जा हाँ ठीक है मालिक गुड मॉर्निंग मालिक आ गया डॉक्टर बड़ा बोल दिया बाबू हाँ बोलिए मालिक तू जहाँ हमेशा चाय बेचता था वहाँ आज मत जाना और दूसरा कौन सा एरिया है मालिक पास में लड़कियों के कॉलेज के कैंटीन में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ से हमको चाय का ऑर्डर मिला वहाँ की जिम्मेदारी तू लेगा और जाकर वहाँ चाय देगा कौन सा कॉलेज है मालिक कावेरी कॉलेज क्या कहा कावेरी कॉलेज क्या कहा कावेरी कॉलेज क्या कहा कावेरी कॉलेज क्या कहा कितनी बार कहूँ मैं कावेरी कॉलेज मालिक किसी और को भेजना चाहिए था ना मालिक बात ऐसी है बाबू वो लड़कियों का कॉलेज है मैं रिस्क नहीं ले सकता ईमानदार की जरूरत है और तेरे से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है आज तो मेरी ईमानदारी बिकने वाली है तैयार है ना बेटा इंग्लिश में क्या लिखा है उलमा कॉलेज में पढ़ती है और बाबू को कागरी कॉलेज का नाम पढ़ना नहीं आता अगर नहीं जाऊंगा तो उधर फंसूंगा और जाऊंगा तो इधर फंसूंगा हम ना इधर के रहे ना उधर के हम ना इधर कौन है तू बाबू बाबू मतलब पहलवान भाई ने इस कॉलेज में चाय देने के लिए भेजा है वो वो लड़का तू ही हाँ। देख ये लड़कियों का कॉलेज है जरा संभल कर जाना देख मैं इस तरह से जा रहा हूँ क्लास बंद करके आप फिल्म देखने जाएंगे ठीक है ये सब नहीं करना यार कहीं हम लोग फंस गए तो अरे हम नहीं फंसेंगे यार <laughs> <laughs> क्या करूं बोलो बाबू तुम कॉलेज में पढ़ते हो झूठ क्यों बोला मैंने झूठ नहीं बोला क्यों मैंने बस सच को छिपाया बात तो वही है ना नहीं नहीं वो अलग है और ये अलग है कैसे अगर मैं खुद ही अगर आपसे कहता कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वो झूठ होता लेकिन आपने खुद बोला तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया और इस गैप में जो सच था वो दफा हो गया तुम बात को बदलो मत झूठ क्यों बोला बोलो बोलो बाबू कोई सिंपल सी लड़की नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखती और आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे बात कर रही है मेरे साथ इतना हंस रही है इसलिए मैंने सच को छिपाया रचना बहुत ही खूबसूरत है आपको ये पता चलेगा और आप मुझसे बात करना बंद कर देंगी तो बस इसी डर से मैंने सच नहीं बोला अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दो पढ़ाई के नाम पर गलियों में आवारा गर्दी करना उससे बेहतर है जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना अच्छा मैं चाय बेचता हूँ इस बात को आप गलत नहीं समझ रही हो इसमें क्या गलत है जानती हो मैं पिछले दस साल से चाय बेच रहा हूँ तुम्हारे कहने का मतलब है तुम कभी स्कूल भी नहीं गए दरअसल मेरे माँ बाप नहीं है पता है आपको मेरा क्लास आ रही है एक मिनट आज के बाद आप मुझसे बात करोगी करूंगी पक्का बात करोगी पक्का करूंगी बाबू कन्फर्म है ये प्यार ही है अबे कैसे तोते तू ऐसे पंख कर बोल रहा है करने पे वो तुझे पसंद करती है उसने बोला ना इसका मतलब वो तुझसे प्यार करती है वो प्यार नहीं होगा यार अगर प्यार नहीं है तो छोड़ दे ए, वो प्यार ही होगा तूने फैसला कर ही लिया है तो उसे बता देना बोल तो दूंगा आ, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है अरे तो डर क्यों रहा है यार सैंडल के मार मुझे खानी पड़ेगी ना बीच में मत टोक जो बोल रहा हूँ उसे सुन पहले अच्छा बोल अच्छा भाई प्यार का मतलब क्या होता है तू भी ना तोते जो मैं नहीं बताऊंगा नाराज मत हो नाराज मत हो दोस्त प्यार का मतलब साइकिल चलाने जैसा होता है हाँ। शुरुआत में जब साइकिल सीखते हैं तो इधर उधर गिर के चोट लगती है लेकिन जब सीख जाते हैं ना तो साइकिल के पंचर होने तक भी उसे लेके उड़ते अच्छा। रहते हैं सॉरी यार कोई बात नहीं वो क्या किसी की कर रहा था वही तो प्यार है यार तोते तू तो कमाल का यार अगर इसके बाद भी तुझे डाउट है ना तो यहाँ से पांचवी गली में जाके छठी दुकान से प्यार करने की बुक खरीद ले हाँ। उसमें सब कुछ लिखा है मिलती है क्या अरे वही पढ़ के तो मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे तोते बाय बाबू दरअसल मैं छोटे तोते का पापा बड़ा तोता हूँ ये लीजिए प्यार करने के नुस्खे वाली बुक लेकिन मैंने तो मांगी नहीं और आपने बराबर निकाल कर रखी कैसे अरे वो क्या है की तोते ने मुझे फोन करके बता दिया हाँ हाँ लगता है इन लोगों ने इसे धंधा बना कर रखा है चलो ठीक है थैंक्स प्यार कैसे करते हैं पढ़ने में तो कितना मजा आ रहा है हम्म। मामा

We're gonna the, the, the,